Bugun sizlar bilan raketalar qanday uchishi, kosmik kemalar ochiq koinotda nimaga tayanib harakatlanishi va SpaceX ning qaysi kemalari bizni boshqa sayyoraga olib ketish haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Narsalaringizni yig'inglar, ketamiz. Qaqqa? Marsga. e buyoqqa vereyim, bormayman ama Mars'ki. xos yoqmaydi soqolman to'kilib ketadi davom etishimizdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin chunki faqatgina bilganingizdek har doim aytganimdek faqatgina shu yordamida biz rivojlanishimiz mumkin va shu kabi videolarni chiqarishimiz mumkin undan tashqari esa bizni telegram kanalimiz va instagram kanalimiz ham mavjud u yerda ham har xil qiziqarli ma'lumotlarni o'zim shaxsan berib turaman raketa qanday uchishini tushunib olishimiz uchun avval uni qanday qismlardan tashkil topganini tushunib olishimiz kerak bo'ladi u to'rtta qismga bo'lingan bo'ladi birinchi qism bu strukturaviy tizim Bu tizim o'ziga silindr yonilg'i platformasini, konusning uchini va qanotlarni o'ziga birlashtirib turadi. Ikkinchi qism bu harakatlantiruvchi tizim va u raketaning eng ko'p qismini egallagan. Buning ichiga raketa dvigateli, yoqilg'i va oksidlovchi kiradi. uchinchi qism bu raketaning uchi va ana shu raketaning vazifasiga qarab ana shu uchida har xil narsa joylashtirilgan bo'ladi misol uchun agarda sun'iy yo'ldoshni orbitaga chiqarish kerak bo'lsa uchida ana shu sun'iy yo'ldosh joylashgan bo'ladi raketani yoki masalan qandaydir yuklarni kosmik stansiyaga olib borib berish kerak bo'lsa pochta va e, astronavtlarning o'zini shaxsiy narsalarini bo'lmasan raketaning uchiga ana shu kargo qismi ya'ni bagaj desak bo'ladi ana shu joylashtirilgan bo'ladida uchib shu faqat uchi yetib boradi kosmik stansiyaga to'rtinchi qismiga esa boshqaruv tizimini kiritsak bo'ladi unga kompyuterlar va radarlar kiradi ular raketaning stabilizatsiyasini ta'minlab turib uning parvozini boshqarib turadi ana shu boshqaruv tizimi esa yerda joylashgan muhandislarning kuchli kuchli kompyuterlariga ulangan bo'ladi va ular ham hamma narsani kuzatib turishadi har tomonlama kuchaygan kompyuterlarda esa video kartasi ham ichida bo'ladi 9 8 7 6 five, four, three, two, one. kuchli videokarta esa bu bizning bugungi videomizning homiysi nvidia geforce rtx qirqinchi seriya bunda siz nafaqat o'yinlarni 4k sifatda va 60 va undan ortiq fps da o'ynasangiz bo'ladi hattoki raketalarni ham modellashtirishingiz mumkin raketalar haqida mavzuyimizni davom ettirishimizdan oldin mana shu nvidia geforce rtx 40 seriya videokartalari haqida aytib o'tsam ozgina bularning asosiy ikkita texnologiyasi bor bu dlss va refleks texnologiyalari dlss masalan o'zi nima Bu o'yinlarda sizga FPS ni 2 yoki 4 marta oshirib beradigan texnologiya va ushbu videokarta hozirgi paytda 290 dan ortiq o'yinlarda mana shu narsani qo'llab sizga FPS ni ko'paytirib berishi mumkin. Siz hozir ko'rib turgan o'yinlarda DLSS ning 3-avloddagi texnologiyasi qo'llanilyapti va boshda yoqilmagan va keyin yoqilgan holati solishtirilyapti. Ahamiyat bersangiz, boshda 40-70 FPS da o'ynalayotgan o'yinlar bir 200 sakson ikki yuz fpsga chiqib ketyapti ammo ushbu texnologiyani ishlatish uchun o'yinlarni ichida ham shu texnologiyani ishlatish uchun imkoniyat kiritilgan bo'lishi kerak mana 290 dan ortiq o'yinlarda shu texnologiyani ishlatish mumkin dedim-ku, har oy ularning qatoriga yana 5-6 ta o'yin qo'shilib boryapti endi so'raysiz a qanaqa qilib bu ishlaydi qanaqasiga birdaniga fps ko'paytirib tashlaydi deb so'rasangiz gap sun'iy intellekti sun'iy intellekt yetishmagan kadrlarni yoki kerakli bo'lgan kadrlarni o'zi sun'iy ko'rinishda chizib berib sizga fpsni oshirib beradi va o'yin sizga silliqroq ko'rinishni boshlaydi ya'ni qahramonlar silliqroq qimillaydi qilayotgan harakatlar ham silliqroq bo'lib ketadi nvidia reflex texnologiyasi sizga ana shu kompyuteringizni ya'ni tizimingizni javob beradigan vaqtini kamaytirib beradi bu nima degani masalan siz counter strike yoki fortnite o'ynayotganingizda va dushmanga qarab turgan paytingizda siz uni otasiz otish uchun uchun sichqonchani bosasiz va sizni sichqonchangizdan ana shu vazifa ya'ni buyruq kompyuterga yetib borgunicha ma'lum bir vaqt ketadi mana misol uchun yana bir marta to'ringizda dushman turibdi siz uni otish uchun sichqonchani bosdingiz sichqonchadan ana shu buyruq kompyuterga borgunicha dushman mundoq chetga siljishi mumkinda keyin yondan o'tib ketadi ya'ni siz uni boshiga otyapman deb o'ylaysizda aslida esa o'q yondan o'tib ketadi keyin voy nega tegmadi tegish kerak edi ku deb o'tirasiz ana shunday holatlarni oldini olish uchun nvidia videokartalari tizimni sizga javob berish vaqtini kamaytirib beradi va ushbu funksiya 70 dan ortiq o'yinlarda mavjud ya'ni videokartani o'rnatasiz keyin o'sha o'yinlarda shu funksiyani yoqsangiz bo'ladi va yana bir muhim tarafi nvidia 40 seriya videokartalarda ray tracing funksiyasi ham mavjud ya'ni nurlar trasifikatsiyasi. endi bu nima degani ushbu funksiya o'yinlarni ichidagi yorug'lik yoki quyosh nurlarini haqiqiyroq qilib ko'rsatib beradi sizga mana masalan ekranlaringizda hozir ray tracing o'chirilgan paytini va yoqilgan paytini ko'rsangiz bo'ladi undan tashqari esa rtx videokartalari ijod ya'ni montaj yoki 3d rendering bilan shug'ullanadigan odamlarning hayotini osonlashtirish osonlashtirib berishi mumkin photoshop premiere pro blender v-ray octane va undan yana bir yuz o'ntadan ortiq ilovalarda dasturlarda ushbu funksiyani ishlatsangiz bo'ladi va rtx videokartalari sizni ishingizni tezlashtirib beradi xullas ana shu barcha aytib o'tgan o'yinlar va dasturlarning ro'yxatini videoni tagida qoldirib ketamiz ko'rib chiqsangiz bo'ladi xullas raketa to'rtta qismdan iborat dedim va raketa ana shu to'rtta qismni ishlatibgina gravitatsiyani yengib yerdan ko'tarila oladi raketa ko'tarilishi uchun itarish kuchi ishlab chiqarilishi kerak itarish kuchi degan gapni man tarjima qilmaganman artur tarjima qilgan buni esa faqatgina mana shu qismlar birgalikda ishlaganda erishish mumkin tushunib bo'lganingizday va dvigateldan yoqilg'i chiqqanda ana shu itarish kuchi ro'y beradi va butun kema tepaga ko'tarilishni boshlaydi hozir uni batafsilroq tushuntirib beraman ya'ni bu kuch yoqilg'i yonganda dvigateldan otilib chiqish evaziga paydo bo'ladi fizika darslarini eslaydigan bo'lsak nyutonning uchinchi qonuni bo'yicha agarda biron bir jismga qandaydir kuch ta'sir etsa ana shu kuchga qarama qarshi yo'nalishda va teng miqdorda boshqa bir kuch ta'sir etadi endi fizikani bilmaydiganlar uchun tushuntirish masalan agarda partani qo'lingiz bilan mana bunday qilib bossangiz sizga qarama qarshi yo'nalishda ya'ni pastdan tepaga bir xil miqdordagi kuch javob beradi endi ana shu qonunni raketaga qo'llaydigan bo'lsak mana raketa turibdi va uni dvigateldan olov chiqqanda otilib chiqqanida u qarama qarshi ko'rinishda ya'ni tagidan yana bitta kuchni hosil qiladi va ana shu pastdan chiqayotgan kuch raketani axiyri tepaga ko'tarishni boshlaydi va yana bitta detal raketa o'zining og'irligidan ko'proq bo'lgan itarish kuchini chiqarishni boshlaganda ana o'shanda ko'tarilishni boshlaydi va keyin raketa ko'tarilib bo'lgandan keyin va uchishni boshlagan qilgandan keyin uning og'irligi kamayadi nega deb so'rasangiz chunki yonilg'ini sarflaydi-ku va bakdagi yonilg'ining miqdori kamayishni boshlaydi shu deb og'irligi ham kamayadi keyin mana shunday holatda raketaning samaradorligini oshirish uchun va o'lik massadan kerak bo'lmagan massadan voz kechish uchun raketa bo'linishni boshlaydi ko'rgansizku mana har xil kinolarda yoki hujjatli filmlarda raketa koinotga chiqib bo'lgandan keyin qisman qisman bo'linib ketib koinotga tashlab yuborishni boshlaydi har xil qismlarni demak birinchi bo'lib mana shu bo'shab bo'lgan bak va dvigateli tashlab yuboriladi dum qismi endi so'rashingiz mumkin voy dvigatelni tashlab yubordiku endi qanaqa qilib qimirlaydi deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz Surpriz, raketani ichida ikkinchi dvigatel ham mavjud o'rtasida. Ana shu bakli dvigatel bo'linib ketgandan keyin ikkinchi o'rtasida joylashgan dvigatel parvozni boshqarishni boshlaydi. Demak, bu vaqt mobaynida esa parvozni boshqaruv tizimi boshqarib turadi va ma'lum bir balandlikka erishgandan keyin ana shu ikkinchi dvigatel ham to'xtaydi endi mana ikkinchi dvigatel o'chgandan keyin raketa qanaqa qilib qimirlaydi qanaqa qilib tushib ketmaydi deb so'rashingiz mumkin bu yerda bir fokus bor qarang agarda bir kop tokchani ipga boylab aylantirishni boshlasangizda va ip birdaniga uzilib ketsa kopta uchib ketadiku naryoga o'ziga qaytib kelmaydi ana shu qochma kuch deyiladi va undan tashqari gravitatsiya bor ya'ni yer o'ziga tortadigan kuch bu tortish kuchi deyiladi. Yer sayyorasidan ma'lum bir uzoqlikda joylashgan bir nuqta borki, u yerda ana shu gravitatsiya, ya'ni tortish kuchi va qochma kuch bir xil bo'lib qoladi. Shu deb jism na uchib ketmaydi, na tushib ketmaydi va bitta orbitada aylanib yurishni boshlaydi. Ana shu orbitaga raketa tushib qolgandan keyin dvigateli o'chadi va raketa o'zi qimirlashni boshlaydi. Va ana shu payt raketani uchida masalan sun'iy yo'ldosh joylashgan bo'lsa, u ana shu orbitada sun'iy yo'ldoshni chiqarib yuboradi. yoki agarda agarda kargo ya'ni stansiyaga olib borish kerak bo'lgan narsalarni raketa orqali yetkazib borish kerak bo'lsa bo'lmasan ana shu stansiya ma'lum bir nuqtaga qachon kelishni hisoblab olishadida va ana shu kerakli paytda raketani ham chiqarib yuborishadi va u kerakli paytda orbitaga yetib borib stansiyaga birlashadi endi yana bitta savol paydo bo'lishi mumkin hop orbitaga chiqadigan raketani qanday qilib qimirlashini tushunib oldik Endi ochiq koinotga chiqib ketadigan raketachi. U qanaqa qilib qimirlaydi? Bu yerda bitta narsani aniqlashtirib ketish kerak. Orbitaga chiqadigan raketaning ana o'sha ikkinchi dvigateli o'chadi, ammo ochiq koinotga chiqib ketadigan raketaning ikkinchi dvigateli darrov to'xtamaydi shu yerda so'rashingiz mumkin hop dvigatel ishlab turar ekan ammo o'zingiz aytdingiz-ku, dvigatel kuch chiqarganda nimadirdan itarilib turishi kerak to'g'rimi a koinotda havo yo ishtimi yo nimadan itarilib turadi deb so'rashingiz mumkin bu yerda sal xatoroq tushuncha hosil bo'lgan ya'ni odamlar ko'pchilik odamlar o'ylashi bo'yicha biron bir jism harakatlanishi uchun u u bu narsadan itarilishi kerak deb o'ylashadi nega bu xato tushuncha chunki ochiq koinotda chiqarilgan gazni itarish yordamida harakatlanish ham mumkin hozir endi oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam mana masalan pistolet va o'q pistoletdan o'q chiqqanda pistolet o'zini ozgina orqaga otadi endi raketani pistolet deb tasavvur qilingda u ana shu dvigatellardan gazni otib chiqarganda o'zi ham qarama qarshi taraf ketib qoladi va shu yordamida harakatlanishni boshlaydi yoki undan yaxshiroq misol bu tosh va qayiq masalan qayiqni ichida o'tiribsiz va suvga qarab toshni otib yubordingiz shu deb siz o'zingiz ham qimirlaganingiz uchun qayiq ham harakatlanishni boshlaydi va siz suvga otgan toshingiz qancha katta bo'lsa siz qarama qarshi tarafga qayiq bilan birgalikda shuncha tez qimirlashni ya'ni harakatlanishni boshlaysiz agarda fan tilida bu hodisa qanday ataladi deb so'rasangiz fizika fanida bu impuls deyiladi va ana shu impuls yordamida raketa chiqargan gazi yordamida itarilib harakatlanishni boshlaydi otar ekan gaz chiqarar ekan gazdan itarilar ekan a koinotda havo yo'qku kislorod yo'q qanaqa qilib dvigatel yoqilg'ini yondiradi agar ahamiyat bergan bo'lsangiz masalan e, gugurtni yondirsangiz va uni havo yo'q joyga masalan qandaydir kolbani ichiga solib qo'ysangiz yopib qo'ysangiz kislorod yo'q bo'lgani uchun olov o'chib qoladi bu yerda ham shunday muammo agarda kislorod yo'q bo'lsa dvigatel qanday qilib yondiradi yoqilg'ini buni ham yechimi bor kosmosga raketani ichida yana bitta alohida joylashgan bakda kislorodni suyuq ko'rinishda olib ketishadi va dvigatel yonishi kerak bo'lganda ana shu suyuq ko'rinishdagi kislorod gazga yana bir mexanizm yordamida gazga aylanib ana shu yonishni ta'minlab beradi tasavvur qiling kislorod faqat suyuq ko'rinishda demak ana shu suyuqlikni ichida nafas olish mumkinmikin birinchidan ushbu suyuqlikni ichida muzlab o'lasiz ikkinchidan esa bu boshqa video uchun savol agarda shu savol sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa izohlarda yozinglar va bir kuni shu mavzuga ham video olarmiz endi dunyoga eng tanilgan raketa ishlab chiqaradigan kompaniya va odamlarni marsga ko'chirish bilan band bo'lgan kompaniya SpaceX haqida gaplashsak. Elon Musk tarafdan 2002-yilda asos solingan SpaceX kompaniyasining vazifasi bu odamzod uchun yangi uy qidirish va ana shu odamzodni yangi uyga ko'chirishdir. Ya'ni shunchaki ko'chirib qo'yish emas, ya'ni mana marsga keldik endi bilgan ishlarni qilinglar degani emas SpaceX ning yana bir maqsadi bu marsda 1 ta odam uchun qandaydir shahar qurish va ana o'shandan keyin raketalar yordamida ana shu odamlarni marsga ko'chirish bunga asosiy turtki yerga nimadir bo'lganda odamzod qirilib ketmasligi ya'ni mana o'zingiz bilasizlar yer o'lyapti nima qilmasa ham har xil kompaniyalar va korporatsiyalar yerni kirlatib qiynab baribir yer sayyorasini o'ldirishyapti va har xil eko aktivistlar va eko harakatlar baribir juda katta e, ta'sir ko'rsatmayapti shuning uchun baribir bir kuni yer o'ladimi deyman shuning uchun e, ilon mask ham shunaqa o'ylayapti shekilli man unaqa o'ylaganim uchun emas u ham shunchaki shu fikrga kelgan lekin kimdir aytishi mumkin har doimgidek mars ham o'lik sayyora undan ko'ra mana shu pulni o'zimizni sayyoramizni qutqarishga sarflasak bo'lar edi deyishi mumkin lekin bu qaysi holatlarda mumkin bo'lardi bilasizlarmi agarda odamzod bir intellekt sifatida bitta harakat qilganda ana o'shanda bir imkoniyatimiz bo'lar edi lekin har xil kompaniyalar va korporatsiyalar va hattoki ariqqa axlatni tashlab yuradigan odamlar unday deb o'ylamaydi va siz izohlarda nima deb yozmasangiz ham ular yerni ifloslantirishni davom etaverishadi lekin ilon mask faqatgina yer ifloslanib ketayotgani uchun biz albatta ko'chib ketishimiz kerak deyotgani yo'q undan tashqari masalan agarda kutilmagan qandaydir hodisalar ro'y berib qolsa masalan yerga meteorit urilsa odamzod birdaniga yo'q bo'lib ketmasligi uchun odamzodning avlodini boshqa sayyorada ham davom ettirish kerak portlab ketibdi a ey faris ko'chib kelgin dedim a mening fikrimcha 5 yillarda ana shu raketalar muvaffaqiyatga erishsa kerak va keyingi 10 yillikda odamlar sekin sekin marsga ko'chishni boshlashadi demak kelasi 15 yilda odamlar boshqa sayyoralarda yashashni boshlashi mumkin albatta ularning miqdori kamroq bo'lsa bu uchun turli xildagi raketalarni ular sinovdan o'tkazishyapti SpaceXning birinchi raketalaridan biri bu Falcon 1 bu raketaning asosiy maqsadi ya'ni Falcon 1 ning asosiy maqsadi Marsga uchish emas edi balki SpaceX qurgan raketaning shunchaki Yer orbitasini atrofda aylanish uchun qobiliyati borligini ko'rish uchundir. Bu raketaning uzunligi 21 metrni tashkil etgan va 2006-yilda 3 ta raketalar uchirilgan va muvaffaqiyatsizlik bilan yerga qulagan. Nafaqat qulagan, portlab ketgan, ammo 2008-yilda nihoyat Falcon raketasining bittasi yer orbitasiga chiqa olgan va bu tarixda birinchi xususiy e, orbitaga chiqa olgan raketa deb hisoblanadi ya'ni qandaydir davlat tarafdan tashkillashtirilmagan xususiy kompaniya ya'ni tashkilot tarafidan qurilib chiqarilgan raketa hisoblanadi keyinchalik nasa spacex ni sekin sekin muvaffaqiyatga kelayotganini ko'rib ular bilan darrovgina shartnomani imzolashadi shartnomaning miqdori 1.6 milliard dollar bo'lgan bu esa kompaniyaning o'z o'ziga ishonishiga va rivojlanishiga olib kelgandan keyin Falcon 9 degan raketa qurilgan va u 5 marta har xil vazifalarni bajarish uchun yana uchirilgan Misol uchun, ana shu Falcon 9 raketasi xalqaro kosmik stansiyasiga kargoni olib borib bergan, ya'ni narsalarni, buyumlarni yetkazib borgan. Keyinroq vaqt o'tib, ana shu Falcon 9 ni rivojlanganroq va kattaroq modellari chiqarilishni boshladi. So'ng 2018-yilda Falcon Heavy degan eng katta va eng og'ir raketasi quriladi va Yer orbitasiga chiqariladi. Ammo u oddiy raketa emasdi. Uning yonida yana ikkita kichkina raketa joylashgan bo'lar edi va ular koinotga chiqib bo'lgandan keyin o'rtada joylashgan asosiy qism, ya'ni Falcon Heavy ni asosiy qismi koinotga ketib qolgandan keyin yon tarafda joylashgan ikkita kichik raketa boshidan yerga qo'nar edi va ularni boshidan ishlatish mumkin bo'lgan tasavvur qiling dunyoda birinchi koinotga uchib ketgandan keyin qaytib yerga qo'nib keladigan raketa o'zi SpaceXning eng katta yutuqlaridan biri ular dunyoda birinchi bo'lib qandaydir raketani uchirib boshidan yerga qo'ndirgan bu esa raketa buzilib ketmagani uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi hozirgi paytda SpaceX Marsga ucha oladigan 120 metrlik Starship degan katta raketani ustida ishlashyapti. U Marsga uchib borib, Yerga qaytib kelish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Sinov parvozlari hozirgi paytda amalga oshirilyapti. Hattoki mana yaqindagina 17 aprelda yana bitta asosiy sinov parvozi amalga oshirilgan edi. Afsuski, raketa portlab ketdi, lekin bu muvaffaqiyatsizlik emas. qanaqa qilib portlab ketdi deb so'rasangiz boshida tushuntirib beraman raketa osmonga uchgandan keyin uni ana shu dumi ajralmadi ajralmagani uchun o'rtasidagi dvigatel ham ishlab ketgan paytda raketa portlab ketdi ammo ilon mask uchun bu muvaffaqiyatsizlik emas bu shunchaki tajriba va qimmat bir dars nega desangiz chunki ana shu sinovli parvoz paytida spacex xodimlari o'zi uchun kerakli bo'lgan har xil testlarni qilib olib kerakli bo'lgan natijalarni o'zligi uchun bilib olishdi endi mana shu narsalarga kim shuncha pul tikadi ilonni o'zini ham puli yetmasa kerak deb e, savol bersangiz kerak aslida ana shu starship loyihasi uchun investorlar bor va ular ro'yxatda turibdi bulardan biri yaponiyalik milliarder yusako maedzava omayva mu sinderu nani u starship yordamida oyni aylanib kelmoqchi shuning uchun tinmasdan sarmoya kiritmoqda endi nafaqat shu oyni aylanib kelish uchun emas odamlarni e, boshqa sayyoraga ko'chirishda biron bir e, hissa qo'shish uchun sarmoya kiritmoqda bu bilan birgalikda u birinchi kosmik turist bo'lmoqchidir lekin aslida jeff bezos kosmosga uchib kelib bo'lgan agar esingizda bor bo'lsa mana video Welcome back, New Shepard's first human crew. Agarda omadi kelsa, birinchi oy turisti bo'lishi mumkin, lekin birinchi kosmik turisti bo'lgani ulgurmadi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Raketa qanday uchishini tushuntirib bera oldimmi? Agar tushuntirib bera olmagan bo'lsam yoki nimadir sizga tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, izohlarda savolingizni yozinglar. Biz ularni albatta o'qiymiz va hammasiga javob bergani harakat qilamiz. Ha, aytgancha ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizni logotipimiz o'zgardi va Texnoplovning yoz yozilish uslubi ham o'zgardi bu nega qilindi desangiz chunki yaqinda biz merch chiqarmoqchimiz ya'ni texnoplovga oid bo'lgan kiyim kechaklar va hokazolarni chiqazmoqchimiz shuning uchun logotip ko'zga yoqimliroq bo'lsin deb sal pal o'zgartirib qo'ydik uni nega logotipda mana bu chaqmoq bor deb so'rasangiz chunki biz texnologiyalar haqida kanalimiz texnologiyalar esa elektr energiya yordamida ishlaydi elektr energiya esa bu mana shu chaqmoq va introga ham ahamiyat bergansiz degan umiddaman yangi intro ana endi backstage anavi o'tli chiqib kelyapti mandan a a yo'q demak itarish kuchi nima itarish kuchi rostdan itarish kuchi deyiladimi yoki o'zingiz o'ylab topdingizmi itarish kuchi itarish kuchi bu buni backstagega qo'ymanglar bu uyatsiz bo'ladi parta bera oladigan kuchdan ko'proq ta'sir qilsangiz partani teshib chiqasiz <laughs> subiu o arém. Và tushunaqami shunaqa bo'ldi уже bitta gap qoldi bitta gap qoldi